Salvete spectatoris, salvete discipuli, discipulaeque carissimi. In nova pellicula, it, eh, secunda pellicula, huius diei, quinti diei mensis mai anno bis millesimo vicesimo. Um, Bene. Uh, eh, uh, eh, uh, eh, pelliculam hanc incido utens computatro meo vetere. Est mihi quidem computatrum novum et quidem pulcrum sed pro dolor habet cameram taiterimam habet cameram Mm, malam habet cameram quae non bene eh, quae non um, ehm, non facet bonas incisiones hm scitote hoc et spectate me hic <laughs> ah, ah. <laughs> nunc bene satis nugarum uh, eh, vobis legam fabulam de colonis Lyciae Ovidii et um, ehm, hoc faciens utar pronuntiatu scholastico it et it est um, legam cum ictu it est et exempli gratia legam tunque rocuncti manifestam numinis iram. Lego, lego hoc modo. Potius quam sine icto, quod esset, tunque rocuncti manifestam numinis iram, femina virque timent, cultuque pensionum, magnum, Genau. Utque fit a facto propiora prioren renarrand. Hac in pellicula, hoc non facio. So I'm reading with ictus deliberately for the pupils, for, for school children who learn it that way at school and in order to help them. And um, ego ipsa, hoc modo cum ictu, um, legere uh, et um, videtur mihi facilius um, hoc modo in cipere, set certe etiam aliter fieri, aliter fieri potes, si bene, um, si, si quis bene scit docere, hoc docere. Ego ipsa nescio an bene hoc docere possim, set, um, ehm, ja, legam. tunque rocuncti, manifestam numinis iram femina virquetiment, cultu quim pensius omnes magna gemelli parae venerantur numina divae utque fit a facto propriore priora renarrant. Equibus unus ait Luciae quoc fertilis agris, non impune deiam, vete res sprevere coloni. Res obscura videms, in nobilitate virorum, miratamen. Vidi, praesens, dangnumque locumque, prodigio notum. Nam me, iam grandior aevo, in patiensque viae genitor de ducere lectos iusserat inde boves gentis lius eunti ipse docem dederat cum quo dum pascua lustro ec lacume deo sacrorum nigra favilla aravetus stabat tremulis circum dacacannis restitit et pavido favias mihi murmure dixit dux meus et simili favias ego murmure dixi na ia dum faunine foret tamen araro gabam indigenaine de i cum talia rectulit hospes nun hac o juvenis montanum numen in arast illa suam vocat hang, cui quondam regia coniungs urbe interdixit, quam vix erratica delos oranta accepit, tum cum levis insula napat. Illic incumbens cum palla dis arbore palmae edidit invita geminos latona novercat hinc quoque iuno nem fugis se puer per afertur in quo suo portasse sinum duo numina natos frigio sub frigio sub frigio potius erde causa tunicam tun, tunica vestiri malo et faciam. excusate ups amabo pro inter stitio ne pe inter pellatio ne nescio nescio melius est ähm, si non locvor sed äh, solum lego Eben. ähm, du sunt ba ba ba ba ba ba Iam queci mai riferai, com sol gravis ureret arva, finibus in luciai, longu de a fessa labore, sidere io si cata si tim collegi da baestu, uber a biberant avidi lactantia nati. Forte lacum meriocris aquae prospexit in imis svalibus. Agres tes illic fruticosa legebant vimina cum junctis gratanque paludibus ulvam. sit posituque genu, Titania terram pressit ut hauriret gelidos potura liquores? Mm. Hoc ego ficis et illa non. Rustica turba vetat dea sic a fat habitantes quid prohibetis aquas usus communis aquarums nec solem proprium natura nec aera fetit, nec tenues undas ad publica munera veni quae tamen ut detis supplex peto non ego nostros ab lua lassata que membra parabam, set relevare sitim. Caret os humore documentis, et fauces arent vix quest via vocis in illis. Haustus aquae, michi nectar erit, vitam que fatebor accepisse simul, vitam dederitis in unda, hic voque vos moviant, qui nostro brachi attendunt parva sinu. Ha, pecavi. est etim um, ehm, parva sinet, parva sinuet. Ver, ita non faciant, est Elisio, vel, sunt aloefe discipuli, ad im advertite, um, ehm, que, <laughs> eh, qui nostra, qui nostro brachi attendunt sinuet, casu tendebant brachia nati oh casu accidit oh what a coincidence so est um, in solitum non non vi dico dic, dico non est in solitum est um, fortas um, difficile efficere elisionem in uh, talibus patis, quia es um, es finis orationis vivae et et um, et narrationis auctoris obiti nostri. Uh, mm. Ned Lutius obtundam, perdam. Um, ja. Quem non blanda diae potuissent verba movere, hitamen orantem per stand prohibere minasque ni procul abscedat conviquia quinso per addunt. Nec satis est, ipsos, et iam pedibusque manuque turba vere lacus, imoque gurgite mollem, hug i limum saltum vere maligno. Huh. Tep primum hoc lego. Distulit ira sitim, nec venim iam filia coiei supplicat indignis, nec dicere sustenet ultra verba minore de a, tolens quat sidera palmas, aeternum stagno, dixit, vi in isto. Everiunt Optata tata de jai iuat esse sub undis et modo tota kawa sub mergere membra palude nunc pro caput summo modo gurgite nare saipe super ripam stagni consistere saipe in resilire lacus sed nunc quoque turpes litibus exercent linguas pulsope pudore quam vi sin super qua super qua maledicere temptant. Vux quoque iam raucast, in flata quae colla tomescunt, ipsa quid dila tant patulos con vicia rictus, terga caputtangunt, colla intercepta videntur, spina viret, venter, pars maxima corporis albet limo so quene vai saliunt in gurgite ranae. Ecce vobis. Ualeta! Et in proximum non fortas nunc aliam belliculam mincidam.